To the people, the people got the power, tell me, can you feel it getting stronger by the hour? Don't watch the news, be the news, don't wait for the movement, move! Survoie al formorto, cae cion fari pritio? La unua parto, e, ehm, estas iomete deprimiga, sed neforiru postio, restu por la dua parto, estas pli gioia ni vivas en periodo de criso. grava criso, quiu minatsas nia nian existon minaco kiel ni neniam antaŭe vidis no spertis kai vi ancora ne cerzas ĉu mi parolas pri ekologio kaj klimato aŭ pri viruso <laughs> sed, sed bone mi klarigos tiu ĉi estas exponenciala curvo rugia exponenciala curvo do ne pre malbona novajo ĉu ne tiu ĉi fakte reprezentas la tempon kiu mi perdis en la lasta e kelkaj monato rigardante exponenciala in in <laughs> sed bone mi revenos ankaŭ al tio mi parola salvi pri tio la tero nia eimo via eimo mia hemo uh, la hemo de ni ciui riciuloi malriciuloi dextruloi maldextruloi hippioi nazioi kai ciui inter ciui extremoi ni ciui lo just citie ni ne havas alternativon ne estas planedo bo sed ni metas la teron en dangero Fakte, fakte tio tute ne veras. Eh, eh, la tero tutti ne estas en dangero. Momento, mi eraras. Ni mesuras la agion de la tero en miliardo de iaroi. Ni mesuras la historion de la homaraso en eble quelcent miliaroi. Cai la tero sendube existos du miliardo de iaroi post nia formorto. Do la tero mem ne estas minazzata, sed gia capablo elteni nin, subteni nian vivon, fakte ebligi nian vivon. Tio estas en dangero, la biosfero, tio kio logias, kio vivas sur la tero, tio estas en dangero. Kai ni vidas ci tie, a de la temperaturo de la tero la bluai partoi estis uh, eh, mal pli varmai ol iu meza electita temperaturo, cae la flavai cae rugiai estas unu au du gradoi pli average ol tiu cifero. Cae tio ci ne estas la lastai miliardo de jaro, au ec celtent jaroi, tio ci estas en la vivo de unu homo mia patrino nascigis antau la comenzo de tiu animatio. Cai nun vidu uh, ni varmigis la teron, cai suffice grave, ene de unu homa vivo, cai ec pli grave ol tio, tri el la sep, plei varma iaroi de la lasta iartento, ocasis dum la vivo de miei infanoi, la hitado de la planeta accelas. Che vi povus demandi, no, ok, unu du gradoi, ec tri gradoi, ciò tio veri tiom grava, se morgau estos dudek du gradoi, an statau dudek, ciel tio gravus. Sed vidu, tio estas averaggio por la tuta iaro kai malantau tiu averaggio kashijas spectro de uh, de temperaturoi kai tiu estas tute tipa distribuo de temperaturoi Mese estas tiu normala temperaturoi uh, estas kelkai pli varma jaro eh, ci flanke kelkai malpli jaro kai kelketai tre tre varmai kai kelketai tre tre malvarmai sed vidu kio okazas kiam la averaggio sciovigias nur iomete dextren. I vidu, tiu rugia parto ci grandege crescas, multege crescas. Tio estas, en tiu, en tiu zono ocasas la extremai veter fenomenoin, kiu eh, ni vidis, eh, eh, kiu qui vidas pli cae pli, pli pli ofte, lasta tempe kai tio en dangerigas uh, eh, nian capablon plu vivi ni jam vidas consequenzo in de tio si un bildo estas grandega inondo en Queensland en Australio quin cent mil bovoi mortis nere de kelkai tagoi post tio ni vidas eh, Chennai en barato tio estas moderna urbo um, miliono de homoi kai uh, mancis aquo la urbo ne plu havis aquon oni venigis aquon per camiono ide exter la urbo kai homo vice attendis por io mette da aquo sub dextre oni vidas mozambico qui è eh, de nove estis a massa in un dego qui detruis tutta in villaggio in kai mortigis multain kai sube maldextre tio estas Kalifornio, sed egale povus esti Australio post la grandai fairegoi. Kai evidente tra la homa historio ni ciam havis inundo in kai fairego in kai simile. Yes, tio ne estas novajo in mem, sed ili igas pli kai pli gravai kai pli kai pli oftai. Unu lastan diagramon ili volas montri. Tiu ci montras la koncentrigion eh, uh, de atmosfera karbona uh, Jen la antau industria nivelo, multege pli malalta. Kaj jen la maximuma nivelo de la lastaj 800 miljaroj ĝis la nuna epoko. Kaj vidu kie estas nun. Sed venu al proximi kai rigardu zorge ti un linion kai diru al mi ju vi vidas ki e gi comenza shangi directon Tio representas la momenton kiam la registaro de la mondo ek agis por solvi tiun problema kai la corporazio acceptis sian respondetson kai comencis agi pli respondetse, kai la popolo de la mondo ec comprenis la problemon kai acceptis ke li devas changi la la viv manieron tu vi vidas ti un punton jen mi helpos tu ti grandai pintai convenai celis precise tion por malrapidigi la elason de ti de carbono dioxido tu vi vidas ti un no anche a mine. ne ocasis. Nenio funcciis. Tiui alt nivelai pint convenoi atingis nenion. Vidu, jen la datumoi. La letteroi, la petizioi, la organizoi il Greenpeace, Friends of the Earth, cae ciui, ciui, ciui campagnoi, cae ciu alia, atingis nenion. Ne nur la concentrigio de atmosfera eh, carbono dioxido daure crescas, se chief ec accelas. Tio estas terroriga. Ni besonas novan aliron al tiu problemo. Kai yenji. Sen perfortai, rectai agoi de civila malobeado. Tio estas parto de longa tradizio pruvita la la de Gandhi de Rosa Parks de Martin Luther King kai amaso de alia exemplo circa la mondo de organizajo de movado e ki uzi stiwin sen per fortain metodoin sed malobeado amasa malobeado devigas al registaroi ausculti kai respondi kai juste tion faras extinction rebellion tiu sufiĉe nova organizajo kiu um, organizas kai okazigas tiu in sen perforta in recta in agoin la sen perforta aspekto estas kerna schlosila afero la sen perforto aplikigas ne nur inter la ribelluloi mem sed inter la ribelluloi kai la publico kai inter la ribelluloi kai la polizzo. nenio per forza nec fisica nec forza oni montras plenan respecton alla la publico qui foie suferas de genon pro apro eh, la agoi kai alla la polizio qui venas kai arrestas la ribelluloi Ciar se oni malopeas legioin, oni estas arestita tio okazas en la oktobra ribelado en Londono a eh, pasintjare pli ol 1700 homoj estis arestitaj se tio estas kerna parto de la plano areste bluloj estas la kerno de nia ago tio gravas kiam homoi pretas uzi sian korpon por montri sian tio captas attenton kai instigas uh, al reago sed ne timu por ciu homo kiu arestigas estas amaso de aliai roloi por ne aresteblai homoi. Ni besonas artistoin. Eh, Tivi banderoloi cun vi vidas, ili ne creigas tut sole. Ni besonas cuiristoin, cae humoristoin, cae in cae homo por plani homo por uh, organizi homo por motivigi homo por uh, eh, reklami multaj rolo ekzistas ni bezonas homo por provizi kuketo in al la homo kiu gluigi sur la sur la ŝoseo en, en la mezo de la de la strato tio kio oni nomas regenerema kulturo estas egale grava parto de extinction rebellion ni occupigas unu pri la alia ni zorgas unu pri la alia ni helpas unu al eh, unu la aliain kai a parte pli posti ai grandai argo uh, grandai agoi occasis uh, eh, multai uh, consido e kai rendi kai um, ehm, festoi kai babilado e kai um, ehm, retrocuplo e kai portoni la casa al homai discuti la sperto in retraviviti kai kai compreni kai retrovision sian forton sian agemon mi menciu flanque che en februaro tiu homo uh, eh, Cristiana eh, Figueres qui estas cun de la accordo de Parizo ce la uno internazioi shi el donis libron the future we choose surviving the climate crisis kai shi scribis entio tio estas nun la tempo por parto preni en sen per forza movadoi se iel ein eblas por vi Yeah do kion ni celas extinction rebellion havas tri postuloin unu diru la veron la registaro la gazetaro la giornalistoi, diru la veron pri la ecologia crisi kai declaru stato de climata crisi se la gazetoi raportus pri tiu crisi sam kiel ili ripo, raportas pri la COVID-19, COVID homoi panicus, homoi, homoi reagus. Se ciu tage oni raportus pri la nombro de mortoi circa la mondo pro la climata changigio, homoi reagus, homoi havus la impreson che ja estas urgia, tio ne ocasas, do unue, diru la veron. Due, nete nulla el lasso de ai gasoi, cae cesigo de perdo de biodiversetso gis 2015. Estas ege proxima, tre mallonga lindato, sed ciam oni parolas pri 2015 o 2045, tio estas tro for. Unue, char se ni pensas pri tio, estas, ah, oh, ni ne devas pensi pri tio nun, estas baloto antau tio. Um, neniu urge reagas pri io cun la dato 2015. Do, uh, ne, 2015 estas tiom urge che ni ec agu. Cai trie, civitana assembleo pri climata cae ecologia justezzo. Malonge ni diras che ni ne dictas kiel ni atingu tiu intelo in la neta nulla el laso de forcei ai gasoi ni ne havas respondon al tio. Tio certe estos doloriga. Homo suferos pro tio. Sed la celo estas eviti decoble pli grandan suferon. La concretae agoi qui gvidos nin al tiu netanula el lasso de forse ai gasoi estos decido por civitana assembleo. Tio estas quasi eh, simila al jurio en cortesia tumo oni hazarde electas representant grupon de civitanoi qui post auscultado de de eh, spertulo e christianistoi oni accordas el ili la raiton decidi qui in ni ni faru do gen extinction rebellion g comet cgs and britio se ginun estas tut monda uh, eh, fenomeno g havas activa in grupo in el certe che en europa kai etch cirgal mondo vidu la mapon um, via lando presco certe havas grupon e via urbo havas grupon serchu la grupon kai aligiu, ek agu do nia estas en periodo de crisi kai fakte ec pli urgia criso. Do homoi restu heime, zorgu privi, cae, um, yeah, platigu tiun curbon, uh, eh, cae travivu la venontain semainoin cae monatoin. Sed ne forgesu che post tio, malantau tio, cacigias multe pi granda cae timiga urgia problemo. Agu poste pritio. Se vi estas unu el tiui mencitai grupoi au facte iu ein alia, jen vi vidas vi sur tio, vi estas mencita ci tie, iru al rebellion.earth au rebellion.global, serciu vian locan grupon, kai aliju. Dankon.